日からどこ行くのえ明日から言ってじゃん仕事です <sighs> 寂しくなんな言うて一泊二日じゃん <laughs> 全然寂しくもなんともないじゃない寂しくなるな寂しくないの何をしたの明日からいないならうん一緒にさお酒飲まないいいよ飲もう飲みたい 今の自分が、うん、まあなんかそれがあってよかったとは決して言えないけど、うん、その経験があったから今があると思うし、うんうん、あのなんだろうな終了どうしたのよなんかなんかあんまりこっちに来ないでって言うことないじゃん <laughs> まあとりあえずうん乾杯あビールですかうんあ何冷やしといてくれたのそうなんでカップなの <laughs> あまあまあまあいいから乾杯ですよはい乾杯あおいしいうんううまうまいねおいしいいやいやいやおうちデートしようかなと思っておうちデートまあいつもデートしてるようなもんだけど <laughs> そうなんだけどおうちデートってみんな言うじゃん言う言うでしょだから 何してくれるのご飯っていうか、うん、お酒のおつまみをがあるからあそうなんだうんそれちょっと用意するね夏ですからねそうですねうんよしもう一気に出しちゃいます何何おつまみへえ何それ漬物とかあ珍しいね <laughs> 珍しいおしゃれでしょなんかあんま食べないよねうちら漬物はいとスーパーのやっぱお肉も食いたいじゃないへえ お肉はいお肉も焼いたんだはいえ美味しそうなんだけどこれどうしたのこれ <laughs> まあまあちょっと待ってうんえー、美味しそうおおよいしょ日本酒ですへえー、日本飲まないけどねねどうしたの <laughs> それこそこれこそどうしたのよだから明日いないからだよへえー なんで買ってきてくれたそうだよグラスないんだけど、うん、これでちょっと今日はさ、うん、まあ飲んでいいかなと思ってうんうんそんなあれよそのしばらく会えないとかそういうわけじゃないのにさ <laughs> 奮発してさ <laughs> まあまあさあさあさあさあ最後のお別れじゃないんだから <laughs> ちょっと飲んでくださいよえー、日本酒なんてほんと久しぶりえ多くない大丈夫いいかあすっごいいい匂いがするじゃあ 乾杯しようかなえー、んどこの会津そう福島のお酒、うん、乾杯しようね。乾杯しようかうんイエーイ乾杯うんおうま染み渡る飲みやすこの休日の夕方あたりに飲むなんて、うん、いや贅沢だね ちょ食べていいもう <laughs> 俺が先 <laughs> 食べていいっすか食べていいよえこれ美味しいちょっと肉からすいません、うん、 <laughs> いただきますえ美味しいこれえ俺もお肉食べたい、うん、どううん美味しいうまいうんうんうまっ合うようんうまい うまいうまいあうん酔っ払っちゃうねこれはやばいよな気をつけな気をつけ確 <laughs> か、うん、日本酒飲む時はさお水もねね同じ量だけお水飲んだら水次の日もらっとこうかなうんこういう漬物りょうちゃん好きじゃんうん僕はあんまりもともとそんな食べなかったんだけど最近好きになったねもうね あ20代後半になったからかなこういうのが好きになってきた、うん、なんかいいね、ちょびちょびさ、うん、日本酒飲みながらのこういう、つまみみたいな、うん、なんか贅沢、うん、おしゃれおしゃれおしゃれおしゃれおしゃれ、なんかねこれねイカが入ってんのあ本当？食べたいおいしいよ、水も飲んでねうん 美味しい。美味しいね。え、これどうしたのよどこで買ってきたのこれ取り寄せたの僕。あなるほどね。うん。お取り寄せなんだ。そう、そうなの。でもこういう食べ物のやつはね、うん、結構好き。 <laughs> 好き。うん、いいよね、なんか、うん、いろんなところのさ、うん、それこそ今なかなか行けないからさ、うん、このトマトもうん。全部よ。全部全部。あ、これ全部うん。 あそうなのそうなのうあなんかいいね <laughs> なんか日本酒いいね俺さもともと日本酒大好きなのよでもさやっぱりさちょっと酔うじゃん日本酒ってだからちょっと控えてはいるんだけど、うん、好き <laughs> 俺もなかなか飲む機会は少ないんだよね日本酒ってあお次しましょうかすいません定着でいやいやいやすいませんがなんかさこの、うん、俺さ昔のさ、うん 映画とかが好きだからさ、うん、この日本酒とかをこういうコップで飲むのがちょっときとか思っちゃうタイプ。 <laughs> お父さんとかさお父さんとかおじいちゃんが <laughs> なんかこういうコップで飲んでるイメージあるよねちょっとそれがかっこよく見えてたの確かにうんうんうん美味しい、いやうまいうまいうまいうまい肉ばっか食っていくわ俺 食べてたくさん食べててかほんと美味しいよねこれねうんトマトも食べれちゃおううん美味しかったよ、うん、うまくつかめないうんうんなありがとううちゃん。ありがとう ってたよね、今ね。うん、待ってた。ひょにょ。これさ、うん、あれネットとかで調べて撮ったの、うん、そうだよ。なんか、良さげなやつがあったの今回これ全部福島から、うん、あの、取り寄せてもらったものなんだけど、うん、あのえっとね、うん。と、福島って、うん、あの 地震がね、うん、あの、その10年前、2011年にあったと思うんだけど、うん、地震があって、うんうんうん、で、あの、その時って、まあ日本中大変だったと思うんだけど、あの、その、なんだろうな、うんとね、ちょっと一回飲んでいいいいよ。一回エアコンつけようか。あ、大丈夫よ。うん。そう。その地震が、あの、10年前あって、うん で、まあ、にその日本全体的に大変だと思うけど、うん、なんか自分ちも大変で、うん、親がその仕事をなくなっちゃってあそうなんだうんとそのなんていうのかなうん <laughs> いや <laughs> いやだからそういうつもりじゃなかったんだけどななんか <laughs> なんか、ちょっと重くなっちゃったね。あ、うん。なんか、うん。それで、あの、まあ、学校、辞めなきゃいけなくなっちゃって、うーんで、それで家に出なきゃ、家から出なきゃいけなくなっちゃったんだけど、うん、なんか、でもね、うん、その経験があったからこそ、うん、今の自分が、うん、まあなんかそれがあってよかったとは決して言えないけど、うん、なんか その経験があったから今があると思うし、うんうん、あのなんだろうなあの今の我慢強さとか、うん、なんかそういうのは、うん、その経験があったから今がある、うん、でまあようやく今その10年たってはいるけど、うん、あのまだね、あのそこでは戦ってる 人たちはいっぱいいるわけで復興で、うんうん、で、うん、なんかなんていうのかなでもまあその経験があったからこそ、うん、今の寮に出会えたかなと思ってて、うん、なのであの今は幸せになれたかなと思ってるから、うん、だからあの、うんうん、ちょっとそのうんうんで あの、りょうに、りには言ってないんだけど、うん、この、あの動画のやつは、うん、あの、全部その、あの、福島の子供たちに向けて、うん、あの、全額寄付したいなと思って。うん、いいね。いいと思う。 <laughs> で泣くのよ。いや、なんか、なんか今、その、いろいろコロナとかでも大変で、うん、なんか、ね、うん、で、その、熱海とかでも土砂崩れとかいっぱいある中で、うん、なんか、なんか、いつだって、うん、その、ね、大変だけど、うん、なんか、 でも頑張ってなんか前向いて、うん、やれると思うから、うん、俺もその時その学お金なくて学校とか行けなくったけど、うん、なんかそういう子で溢れてほしくないから、だから、なんかちょっとではあるけど、あの寄付寄付したいなと思ってて。 ね。うん。ああ、でもなんか、うん、うん、こういう、こういうつもりじゃなかったんだけど。うん。うん、お酒飲んでちょっと、あれ、ちょっと、うん、うん、なんか、うん、気持ちが高まっちゃったかな。うん、うんうん、いいと思うよ。うん、ね、うん。だから、そういう感じで、今回は少しでも協力、 させていただきたいなと思って、うん、うんうん、送っていただいたものになります。はい。そうなの、ね、 <laughs> えー、飲もう。うん。はい。 <laughs> うん。もう泣かないの。飲 <laughs> まかった。飲んで。うん。 おいしいね、うん、やっぱ地元でもさやっぱ頑張ってね、うん、あの復興だったりとかね、あのこのコロナ禍で頑張ってる人たちもたくさんいるしね、はい、だからまあこういうねお取り寄せとかでさ、うん、なんか真面目な話になっちゃってあれだけど、うん、なんか協力できたりとかするのはすごくいいよねうんって思ってるうんごめんなさいなんか <laughs> まあ そうですね大丈夫か大丈夫大丈夫大丈夫うんそうですねはい、うんなんかこうやって伝えるつもりなかったんだけど、もう分かんないちょっと <laughs> まあ美味しいお酒飲んで、うん、美味しいもの食べて、うん、思ったことは言って、うん、いいんではないでしょうか閉じよう <laughs> そうねはい、はい というわけで今回はここまでにしたいと思います。はい、えー、気に入っていただければチャンネル登録と応援してるよって方は高評価のボタンをお願いします。インスタ、ツイッター、TikTok もお願いします。ますでは、また食べるぞ。食べる。 <laughs> これまだ残ってんのうん。 <laughs>